हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग के अंदर खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो हम यहाँ पर पाइथन को ओपन कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर पाइथन को मैं ओपन करता हूँ ये हमारी पाइथन की जो ट्रेडिशनल आई है उसे कर लेना है आपको भी ओपन ठीक है अब ये ओपन हो गया है आप देख सकते हैं ये पाइथन प्रोग्रामिंग इस तरीके से ओपन हो गया है अब हमें करना क्या है यहाँ पर यहाँ पर आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए आपसे पूछा जाता है ठीक है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आउटपुट प्रिडिक्ट प्रिडिक्शन के लिए ठीक है तो इस कंडीशन में आउटपुट प्रिडिक्शन कैसे करेंगे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ अक्सर ही मैं इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाता रहता हूँ पाइथन पे ताकि आपको दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ठीक है और कहीं भी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो भी आउटपुट प्रोडिक्शन में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए इसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ देखिए यहाँ पर एक्स में एक वैल्यू रखी गई है फाइव ठीक है और यहाँ पर वाइल लूप लगाया गया है वाइल लूप लगा दिया और यहाँ पर क्या कहा गया है condition x is less than equal to क्या कहा गया है फाइव तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फाइव दिया गया है और यहाँ पर कॉलन लगा करके एंटर तो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या करेंगे x is equal to increment decrement तो यहाँ पे x इंटू टू कर दिया गया और फिर एंटर करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे x को तो ये लीजिए ये x प्रिंट हो जाएगा ऐसे में आउटपुट क्या आएगा ऐसे में आउटपुट इसका क्या आना चाहिए ये आपको प्रेडिक्शन करना है ये आपको अनुमान लगा के बताना है ये कॉपी पे ड्राई रन करने से होगा समझ आ रही बात वैसे मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ क्या आएगा मैं यहाँ पे हैशटैग करके लिख भी देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दिया गया है less than equal to five और यहाँ पर दिया गया है एक्स x इंटू टू तो यहाँ पर x इंटू टू जब हो जाएगा तो इसका आउटपुट मेरे हिसाब से टेन आना चाहिए तो यहाँ पर मैं यहाँ पे हैशटैग करके टेन लिख देता हूँ और शायद इसका आउटपुट टेन ही आएगा चलिए एक बार इसको चलाते हैं और फिर इसका आउटपुट जानते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा ठीक है तो यहाँ पर F5 करता हूँ एंटर करता हूँ तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है टेन आ रहा है ठीक है उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो कि आउटपुट ही प्रिडिक्ट करने के लिए है उसको भी लेते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा यहां पर फॉर लूप की बात करी जा रही है तो यहां पर लिखा गया फॉर आई इन रेंज इस तरीके से और यहां पे ब्रैकेट को ओपन करिए आई प्रिंट आई ठीक है ऐसे में आउटपुट क्या जनरेट होगा ये आउटपुट 9 तक जनरेट हो जाएगा जैसे कि आप जानते ही हैं यहाँ पे देखिए इसको मैं कर रहा हूँ ये आउटपुट जीरो से लेकर 9 तक जनरेट हो जाएगा ठीक है लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि इसी के अंदर नीचे जो है वाइल्ड लूप भी लगा दिया गया है ठीक है तो चलिए एक बार वाइल लूप भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे तो ये लिखा वाइल वाइल लिख दिया और फिर क्या है आगे while I is less than twenty less than twenty कर दिया कॉलन लगाया एंटर करके नीचे आए और यहाँ पर फिर प्रिंट आई किया गया है यानी दो दो बार ऐसा किया गया है और F5 करके इसको चला दिया गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नाइन जो है कॉन्टिन्यूसली प्रिंट होता ही जाएगा होता ही जाएगा ये लूप चलता जाएगा अब ये क्यों ऐसा हो रहा है उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूं देखिए यहां पर तो वन जीरो से लेकर नाइन तक ये प्रिंट करेगा ठीक है और फिर यहाँ वाइल लूप लगा दिया गया है अभी क्या प्रिंट हो रहा है जीरो से लेकर नाइन तक लास्ट वैल्यू क्या है नाइन है और यहाँ लिखा गया है I is less than twenty अभी जीरो से लेकर नाइन तक ये प्रिंट किया है और लास्ट वैल्यू नाइन है और आई क्या लेस है ट्वेंटी से तो आई को प्रिंट करा दीजिए तो आई की लास्ट वैल्यू क्या है नाइन है और वो लेस है 20 से तो बस आई को आप प्रिंट कराइए यानी 9 को आप प्रिंट कराइए क्योंकि लास्ट वैल्यू ही कंटेन करेगा ये तो 9999 ये प्रिंट होता जाएगा कंटिन्यूअसली क्योंकि इसका ब्रेक पॉइंट नहीं है कि ये कहां रुकेगा क्योंकि 9 तो एक ही वैल्यू है हमारे पास और वो तो हमेशा लेस ही रहेगा 20 से इसीलिए आउटपुट केवल और केवल और केवल क्या आएगा 9 ही आएगा उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी इसी तरह का एक और क्वेश्चन है ये पाइथन की शेल पर अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बारे में कि आ, इसका आउटपुट क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूं और आपके काफ़ी सारे आ, जो आ, जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो आसान हो जाएंगे इसको देखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है सबसे पहला काम आपको करना है जैसे मान लीजिए ये लिखा है टेन ठीक है तो टेन में प्लस किया गया है क्या प्लस किया अच्छा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको यहाँ पे नहीं करना इसको शेल पे करना पाइथन की शेल पे पाइथन का जो होम पेज है यहाँ पे करना है ठीक है सीधा सीधा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा आपका तो ये लिखा टेन प्लस ट्वेंटी ठीक है और फिर क्या करना है आपको फिर यहाँ पर दो बार ये एस्ट्रक सिंबल दो बार देना है और यहाँ पर इसको किससे यहाँ पे थ्री कर देता हूँ और फिर क्या करेंगे multiply by two multiply by two अब देखिए ये जो दो बार मल्टीप्लाई का साइन लगा है इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है ठीक है ये ध्यान रखिएगा और यहाँ पर देखिए ये आंसर आ गया है तो ये देखिए यहां पर ये 20 का आ, आ, आ, जो है क्यूब निकाल रहा है क्यूब ऐड कर दे रहा है बस यही किया जा रहा है ठीक है उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी ठीक है आसान है आ, समझ में भी आ जाएगा और फिर एक और ले लेते हैं अब यहाँ पर आ, मैं क्या करता हूँ यहाँ से नई फाइल ले लेता हूँ और एक और आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का है आ, इस तरह से आपका काफी सारा अभ्यास हो जाएगा एक क्वेश्चन ये है कि for I in range R A N G E और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया गया है और यहाँ पर तीन चीज़ें जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्वेंटी दे दिया गया ट्वेंटी से स्टार्टिंग है और फोर्टी पे एंडिंग है ध्यान दीजिएगा ट्वेंटी से स्टार्टिंग है और फोर्टी पे एंडिंग है और यहाँ तीन तीन का स्टेप ले लिया गया ठीक है तीन तीन का स्टेप ले लिया गया और यहाँ पर किसको प्रिंट करवा दिया गया आई को प्रिंट करवा दिया गया है ना तो अभी ऐसे में क्या आएगा 20 से स्टार्टिंग है यानी 20, 21, 22 ऐसे करके चलेगा लेकिन तीन तीन का रहेगा गैपिंग तो गैपिंग का मतलब यह है कि 20 रहेगा फिर 21, 22, 23 रहेगा फिर 23 के बाद 24 नहीं रहेगा 25 नहीं रहेगा 26 रहेगा ऐसे करके ये प्रिंट करेगा तो चलिए एक बार चेक करते हैं ऐसे ही आ रहा है कि नहीं पहले इसको सेव करते हैं किसी भी नाम से डॉट वाई लगा करके तो ये सेव हो गया तो ये देखिए बिल्कुल वैसे ही आपके सामने प्रिंट करके दे रहा है पहले ट्वेंटी आ रहा फिर 23 फिर 26 फिर 29 फिर 32 35 38 38 के बाद 40 से ये कम ही रहेगा जब भी रहेगा तो तो इस तरह से आसानी के साथ आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक